начало, Свободы улица, да? Это улица, а вы не местные? Самое начало, да. мы не местные. А Свобода улица? Самое начало этот стенд, этот стенд, потом лежит КПРФ, завешен э, рекламой э, политической рекламы кандидатов, которые партии КПРФ имеют никакого отношения. Никакого. Это, э, это жу, партия жуликов и воров, например. Ну, если, который Единая Россия. Если уже Кашур, а Единую Россию не А вот он, он, он в Единой России, он даже возглавлял штаб когда были выборы вот эти, он возглавлял штаб Единой России, а сейчас сам не признается, что он Единая Россия. Э, даже не, не, не видно нигде, что он. А это жулик от Единой России. А почему жулик? А потому что жулик уровня все, всю страну продали, пропили, всю э, разворовали. народ лишен всех прав. И теперь видите, что сделал? Даже нельзя э, это я должен, если я на митинг должен прийти на пикет, я разрешение у них спросить должен. Вот такие дела. Ну а если подробно все, у нас э, штаб э, коммунальный 10. Э, ну, сегодня суббота до двух часов там уже никого. Я, а я, кстати, только вот дежурство. <laughs> Я хоть пенсионер, но я работаю по храму. Вот. Я так и знал, что наклеено. А, кстати, я завтра, я член комиссии, ну, я зам председателя комиссии даже. И я чувствовал, что это <laughs> будет. Я... я обратил внимание, у вас весь город заклеен... Э, вот этой штукой. Да, заклеен э, реклама только одного кандидата. А, Шубина. Да, Шубина. Который предал, его только избрали в районный, а он там все разрушил. И ну, как он людям будет смотреть в глаза. За него там голосовали, а он теперь ну, хоть там поработал бы года три. Скажите, они сегодня это повесили, да? День Нет, это вешают. Вот я, допустим, сегодня сейчас удрал, через 10 минут его опять повесил. Но ну, сегодня уже нельзя. всего ну, сегодня да. нельзя, а вообще вот там. Спасибо. Так Ковалев а лучше, чем он вообще? Я лично, вот, я повторю, я зам председатель из одной из комиссий. Но я заголосовать ни за кого из них. Другой, да, у нас коммунисты сняли, которые нам не, дали его вообще. А потом у нас было э, наше решение поддержать только одного. Гринь, а Гринь, вот, поддержать. Мы, это не наш, но просто как, ну понятно. А кандидата нашего не было, потому что его сняли. Гущин был. А его сняли. Да, он э, старший следователь прокуратуры по борьбе с наркотиками. Вроде бы, вроде бы я слышал, что он сам снялся. Дело в том, что пришли, как мне, я вам сейчас могу немного наврать, может не точно, но как мне говорил наш первый секретарь э, райкома, пришел он с начальником со своей и уговорили. А почему? Потому что начальник боялся, он Господь похлеб. <laughs> Вдруг его То есть, фактически его начальник непосредственно? Да, он приходил к а, нам, он приходил а, к нам. Вместе с ним, вместе с ним. Да. Так, и, как, и в чем был разговор? Ну, якобы, чтобы не выставлять его. Вот. <laughs> И Кучин повелся на ну, да? потому что он должен. Ну, ее обычно срок. Какая у нас демократия у <laughs> нас чья демократия? <laughs> Народная. Теперь две получаются демократии, или три сколько. Одна должна быть демократия для всех. И она не получается. То есть вы ни за кого не будете? Я лишний А Гриднева поддержали? Гриднева, да, я за него голосовал. Из какой партии? Он не из какой есть точно ни из Единой России, ни из какого, не, не ну, мужика. справедливо, Рос, да, ни в какой. Вот, он прошел, у него вот в этой, в этой был 500 рублей, но правда Госман, конечно, за хлеб а, пошел. Ну а, ну, да. ну чего ты, он же, нас, кстати, э, нашей поддержки, и вот из шести человек, пять человек просили нашей поддержки. И у нас была конференция, не все, а, и мы проголосовали, кроме одного на конференции, все ну, тайное голосование почему-то все поддержали Грефа. Ну, ни в какой партии, он был у нас. Просто оказался симпатичным. Ну человеком. да, что-то показался нам. <laughs> да, да, просто как человек он был, с разговаривал. И, ну да, молодой, почему ну, бы ему и <laughs> ну А что вы о нем еще знаете? Я... Да, мало. Скажите, как по-вашему, много избирателей завтра будет избирателей участвовать? Я вот сейчас э, с сменщик ко мне пришел, меня, меня говорю, при, если пятая часть придет голосовать. От тех, кто от был, всех, от, от тех, кто был, или от общего количества избирателей? От общего. Вот э, первый раз три, третья часть была, да, а сейчас пятая придет, больше на них. По вообще, а там, не знаю. Скажите, пожалуйста, вот, а по вашим ощущениям, кто из них победит? Ну, э, вот это. Кошелек, да? Кошелек. Потому что все там, там все уже сделано. Там сделано до выборов все, что он победит. Видите, у нас как все сделано. Ну, судя по рекламе, да, здесь явное преобладание кандидата. Он, он миллионы истратил денег, а вот, допустим, у того же э, Гриднева и, и других, у них откуда они такие? начались. А люди что говорят между собой? Люди говорят, э, за этих жуликов орлов надо голосовать не пойдем. за того, из за другого. Да, за того, и за другого. Ну, вот. Скажите, вот две недели назад здесь прошли вот первый год. Да. Вот как считаете, вот в городе, вот э, то, что вы лично, может быть, считаете, это были честные выборы? Ну, сам почет вас и так далее, вот с Михаилом ну, Я бы сказал, вот так, по нашему участку, я считаю, что, э, что ну, зря -то, э, я считаю, что были честные. Ну, сравнительно, если честно. А да. почему сравнительно? Ну, может, где-то кто э, какие-то подтасовки, но в основном честные, я бы сказал, нормальные были выборы. Так оно и ожидалось. И ну, видите, весь город заклеен, и все. А скажите, пожалуйста, а вот прошедшие президентские выборы, они по честности как-то отличались от того, что было две недели назад, э. на ваш взгляд? Там была похожая обстановка или... Да, да, я вроде, вот я, я по участку могу сказать. По участку? Да. По э, наш, я в гимназии. Угу. Какую участку? Это гимназия. Э, школа, ну, школа, гимназия. Седьмая школа, гимназия она называлась. Там преподаватели были, ну, председатель преподаватель был, и основная. Член комиссии. Я только не преподаватель. <laughs> Вот, э, ну, меня у него еще замок вот такие. Но вы лично присутствовали при подсчете голосов. Ну, вас никакого сомнения. Нет, а сейчас видите. А Думский. А последнее время нам вот уже две, вот эти выборы нам эти камеры поставили. И нам уже там у нас все вроде, все, мы уже смотрели по ведомостям, ну по нашим, э, которые отмечаемые ведомости такие где записаны эти э, люди. Угу. Адреса, да, да, да, да. Там э, ничего вроде все сходится. Никаких. А, президент, а думские выборы в декабре тоже были то же самое? Да, да, да. То есть у вас, в принципе, можно сказать, что все комиссии работают честно? Да? Ну, я про свою. Про, про что я не скажу. Гимназия, университет. А какой у вас УКУИ? Э, 339. А, 339. То есть я вчера сказал, извините, 399. 390. Да, извините. 390. Может, я немножко его волнуюсь, вот Нет, нормально. Отлично Я не, не, мне не приходилось это ни разу в жизни, мне 66 лет, <laughs> ни разу не приходилось. а в партии я, я 45 лет КПСС, так что мне менять свои убеждения нет смысла. И я не, не хочу этого скажите, вот если бы у вас была возможность вот на данный момент выставить свою кандидатуру, ну, то есть выбрать человека, кто вот этот должен быть мэром, кого бы вы назначили? Не из тех, кто избирал, а ты, может, не из тех, кто избирался. Вот есть в городе такой человек, которому, которому вы доверяете. Которому доверяете. Мне не приходит сейчас в голову такой человек. Хорошо, а кому бы точно совершенно не поверили? Ну, вот это и Зовите его фамилию. А то Ковалева? Методов, Методов. А вот была кандидат Шевченко. Ничего не можете сказать? Я не, не хочу сказать на это дело, потому что там грубо говорят о ней. Да? <laughs> А вот Хабибулин был кандидатом. Ну, это что-то... Он э, был депутат областной думы, сейчас депутат районной думы. Ну, хочет к власти, хочет э, покомандовать, молодой. Но он вызывает какое-то доверие, уважение? Так, Одно время, я прямо скажу, я с ним даже вместе на его машине э, на митинге в Москву ездил. Вроде он поддерживал наши взгляды. А, а партию нашу уступила чуть-чуть справедливости. А, кстати, и Гришников сейчас областным-то командует «Справедливой Россией». Он тоже был два раза сначала в КПРФ. Э, как его фамилия? Гришневиков. Это Гришневиков. наш депутат Государственной Думы. Он уже все созывы там. Но первые-то два созыва он был от КПРФ. А теперь справедливая Россия. Все, не буду я другими словами говорить. Вы скажите, а вы доверяете вот современному руководству? Нет. Я имею в виду... И, и, слушай, даже... КП, КПРФ. А, КПРФ, извините, я думал, Зюганов. Путину, Медведеву, я, я не доверяю, прямо говорю. Нет, не, я сейчас... А Зюганова я доверяю. Я с ним встречался. Он э, умный, грамотный, его весь мир знает. доктор наук. Человек, который мог познать страну, который мог воспринимать. Хорошо, а вы так сказали, Путин, Медведев, почему вы этим людям доверяете? Они уже больше 10 лет у власти. Путин трижды предал, предал армию, клятву нарушил, предал партию, вышел из партии, и государство родину продает. Э, я таким людям, мне я выключаю телевизор, даже, даже что он там говорит, выключаю. И не только я, я слышал, да. Вот, <laughs> а там нас сейчас гестапо нет, ну... <laughs> Гестапо нет, я надеюсь, никогда не появится. Вот, и Бериевского, НКВД, да, Ежовского тоже да, появится. ну что, спасибо большое за интервью. Не хотите представиться? Ну почему я не скажу? Николай Бабанов. А кто профессия? Я э, инженер-механик по профессии. Но я давно уже, не, э, эти, я, потому что я с 55 ушел на пенсию. 11 лет уже на пенсии. Я вот сейчас старшей охраны, Радослав Вымпел есть такая, дома делают эти панели. Вот я там работаете? Работаю. Охраны. Потому что пенсии не хватает. <laughs> У меня э, два внучка, внук, правнук. <laughs> всех надо поднимать. Кстати, не секрет, какая у вас пенсия? 11. А зарплата охранника? что-нибудь 9-10 думаешь разные, то премии а, дадут. Я понял, да. Это у меня, а у охранников э, меньше, это я старше, а там меньше. А как часто приходится работать охранник? Сколько раз в неделю у вас занято? А, ну, 15 смен. Что такое смена? Да, а смена День, ночь, там э, я уж не буду. 15 ну, смена это 12 часов? Да, мы по 12, по 12 работаем. А, вот 12 часов и 15 раз по 12 часов. 180 часов. Такой вопрос. Хорошо, спасибо. А как вы считаете, что сейчас нужно сделать в городе в первую очередь? Неважно, кого избрали. Вот, вот избрали нормального человека, да, допустим. Вот что он должен делать? С чего он должен начинать? А какие первые, может быть, три шага, которые он должен Ну, я думаю, с, дорог, с дорогами разобраться было. ЖКХ, даже это первое ЖКХ. А, а в чем проблема ЖКХ? Ну, я сейчас... Люди жалуются, но я сейчас уже не живу в своей квартире 8 лет я там в ведомственном доме, где я работал, я живу в ведомственном доме. А квартира, ну, каждый, ты и дело повышение, э, тарифы повышают. А зарплаты, вот нам пенсии, не видно, что повышают. Скажите, просто, а сколько вы сейчас а, отдаете своих детей, оплачиваете вот эту учебу? А сколько это стоит сейчас? Все, стоит, э, да, квартира, коммунальная стоит. Вот извини, я говорю, у меня там занимается внучка. Ну, за двухкомнатную вот у меня, я не знаю сколько, наверное, тысяча, что ли, четыре. Я, я, и не скажу, да. Треть зарплаты. Да, да. дороги, ЖКХ, еще что. Это много все у нас. Ага, молодежь. Вот отстраивают у нас сколько лет? Лет шесть, наверное, дворец спортивный. И его до сих пор все не построили. Пусть займутся молодежью. Молодежь. Брошено, мне заняться нечем было. Он ночной клуб, как он называется. А так нечем заняться. Ну, ну, а я первый раз э, такие дела, я волнуюсь. Скажите, вы не будете против, если мы где-нибудь опубликуем это интервью? А вы в какой газете? А, нет, мы создаем общественное объединение. Общественное объединение. А вы ну, сами это приехали? Мы сами э, члены, ну, наблюдатели на выборах, члены комиссии. А, ну, то Переславский, да? Да, да. да мы ну, не ни от какого кандидата, мы независимые как бы. Да, независимые наблюдатели. Да. Мы просто следим за законностью и соблюдением процедуры, чтобы не было сертификации. Лично ну, я не против, только, только не надо ничего, чтобы сходилось, что я говорю. Ну, то есть еще раз. Чтобы не, расхождения не было в том, чтобы, что я а, говорю. Нет, у нас были планы выложить это, может быть, вот так, как есть. Не, да? ну как вы там подредактируете. Нет, даже, даже можно не редактировать. Ну я, может, не то сказал. Да, да нет, вы нормально говорите. Все отлично, все хорошо. То есть главное, чтобы не, перевра... не переврали ваши слова. Да, да, То есть да. это можно все выложить. Аудио, видео. В YouTube, в интернет, чтобы люди смотрели, могут тысячи, миллионов посмотреть. Вы возражаете. Нет, ну, не отлично. Или телевидение, если Радио. Ну, ну, хотя я Бог не верю. Ну хорошо, спасибо большое. Удачи. Спасибо. И вам всего доброго. Надеюсь, будет у вас какой-нибудь нормальный мэр. Ой, доживем ли мы? Агитируйте людей выдвигаться, агитируйте людей участвовать в выборах, именно как кандидаты, потому что мы гарантируем, что эти выборы пройдут честно, потому что мы допустили, потому что ну, у нас, вот я повторюсь, может, второй раз даже третий, у нас на участке, я уже, как советская власть э, закончилась, <laughs> временно, я думаю. И так вот я с тех пор э, на этом участке работаю в комиссии. Это 20 лет, в общем, как выборы. Нет 20 лет советской власти, вот я так работаю. Член с комиссии с правом решающего. Дам председатель которые избирают меня сами член комиссии. Естественно. Я был вам доверен. Ну, спасибо, и вам очень приятно с вами было поговорить. А ножик мы не поневоле показывать. а то я Не, не будет. Нож по делу взят. Понятно, уже видно. А иначе я знал, что тут не бесполезно, нечем убирать, только ножом. Ну, по всему городу вот это. Даже на мусорных ящиках. Это... На мусорных не видел, но мы... Мусорных я зато видел. А, мусорных, а у меня вот тоже мнение, это вот уже даже может, ну как, не защита же. Уж вы не тогда не берите, а что делать-то? Зачем взять и мусорный ящик? Я считаю, это непорядочно. Это не в защиту, а просто вот как наступление. Не, ну нельзя. Взял, э, вдруг мусорный ящик анатомию человеческую. Как ваше мнение, не знаю, но я так. Это тогда сказать, ну нет, скажу, я не возьму, не буду клеить. Вот и все. Это, это ребята еще советские. Вот. То есть они прям вот эти вот а, агитационные материалы, ну, да, я лично прямо сразу лично я видел. Прямо сразу выкидывают в мусор. Ну может немного. ну я мне приходилось видеть. Я бы если не видел, я бы не думал. Ну, именно как уже выброшено? Или да. как человек прям бросал? Нет, я не видел, как бросал, а выброшено. Ну а они ведь почему? Ведь они, кроме КФР, все за деньги. Вот вот, а им же с каждого плакатика, я думаю, бумажки, ну, молодые парни деньги зарабатывают. Вот это, а вот а мы, КФР, нам никто не только, ну, как э, официально комиссии и наблюдатели, это, это работа, это, это платят, конечно. Ну, как, ликвидацию, за отчет, но ну, я могу сказать, довольно-таки много людей, на самом деле, в стране, которые точно так же, как и вы, бесплатно работают на благо Мы даже помогали. И пожертвования, и взносы, и газеты выписываем все. Вот сейчас я, я себе, ну, я наклею свои газеты, ну, правду, советскую Россию. Я чем, счастлив. чем быстрее, тем лучше. Вот сейчас у меня, да. у меня сумка. Вон. <laughs> Там правда, я сейчас наклею. Но мы потом посмотрим. <laughs> Ну, пойдет увидим. Обязательно. Если не сорву, конечно. А, да, если не сорву. Нет, сегодня уже не, имеют права. Я поэтому и приехал. Все. А за это можно и круче. У ну, меня уже по закону не положено. Спасибо. Спасибо.